Hi, um, nama saya Zati. So, saya selalu je datang ke uh, Danny Salon ni. Okay, hari ni I plan I nak buat treatment je. Tapi dia ni cakap kalau I tukar colour rambut lagi cantik. So, I plan hari ni I nak buat colour dengan treatment. Hai, uh, nama saya Zati. Okay, uh, saya dah kenal Denny ni since tahun, dah setahun. Um, so far, dia punya service sangat terbaik sebab saya selalu buat treatment kat sini. And then, this is my new hair colour. Okay, so far, uh, saya suka colour ni sebab colour dia macam grey-grey black-brown macam tu. And eh, memang kena dengan kulit I And actually colour ni dia ni yang pilih So I recommend sangat to you all yang nak colour rambut Boleh minta nak awas daripada Danny I bagi 10 per 10, 10 over 10 <laughs> Yeah.